背景私へ25歳の君に今日がどう見えるかな 注ぐ桜雨の中弓を折った数は卒業への 何回も目をつむった僕の大切な想い足りないってらしくないって何度も言い出せたもどかしさに理由をつけてすがるだけの僕のもつたない見え こかの誰かが言い出したありふれた外務かぶせる桜 最後を飾る花は離れの思い出気づいて気がついた本当の次 作戦当日パロデを二つ握り最後のあの一年記憶のせトロも瞬き心つく大それ多告白なんかなって何十回も書き 本日からの血雨またぞ次笑って